Welcome sa aking vlog mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Ang ating topic ngayong araw ay tungkol sa vegetarian advantage. Totoo ba na mas mahal ang pag-vegetarian o mas matipid ito sa mahabang panahon? Meron pong researcher na ang pangalan ay si Gary Fraser. Siya po ang nagsulat nitong article na ito na, na ating babasehan nitong presentation. Tingnan natin, ang mga cost ng pagkakasakit sa Pilipinas, nako, pag tiningnan nyo dito, ang acute heart attack, magwa 1 million peso. Ang stroke, 1.8 million peso. Ang lung cancer, 2.7 million peso. Breast cancer, halos kalahating milyon. Ang kidney dialysis, mga 200,000 hanggang kalahating milyong piso. Ano ang mga advantage ng pagbibigetarian sa blood cholesterol? Makikita natin ang sabi dito ni Dr. West Dr. at Dr. Hayes sa kanilang article sa NIH na Diet and Serum Cholesterol Levels, a comparison between vegetarians and non-vegetarians in a Seventh-day Adventist group sa American Journal of Clinical nutrition. Ang sabi po nila, ang kanilang finding sa kanilang study, the evidence was clear that as the degree of non-vegetarianism increased, the levels of serum cholesterol increased. So pag tumataas yung cholesterol sa ating blood, tumataas din ang mga risk natin sa mga sakit. Ang pangalawa nila, ang isa pang nilang finding ay evaluation of the nutrient intake of non-vegetarians who ate meat, fish, and foul frequently indicated a significantly higher intake of total fat, saturated fatty acids, proteins, and cholesterol than that reported by the vegetarians and the non-vegetarians who consumed meat, fish, fowl, and infrequently. Yun. So, ang ating kinakain ay may cost sa long term Tingnan natin ito. Sa cornell.edu, ang direct cost ng cardiovascular disease ay nag-increase simula 2003 hanggang pinipredict nila na hanggang 2023 na halos magigisang times 5 ang cost. So, pag tayo'y kakain, bibilangin din natin yung cost, yung cost ng sakit na manggagaling sa ating kinakain. Ang isa pang article na sinasite dito ay ni Dr. Appleby Turugood, and Dr. McPherson dyan sa Oxford Vegetarian Study. Tungkol din ito sa blood cholesterol. Ang sabi po dito, the exclusion of meat, pag tinanggal ang karne sa diet, ay nagre-resulta ng 15 to 25% reduction in cardiovascular heart disease risk. So pag tiningnan natin itong graph, mga, pag hindi daw nagkain ng karne ang mga tao, mababawasan niya ng 25%. O, CVD pa lang yan. Marami pa tayong makikita mga disease. Pag dinagdagdagdag natin yan lahat, makikita mo ang benefit ng pagiging vegetarian. Ano pa? Ayan, napakaganda. Ang gulay at mga prutas ay napakaganda tingnan. At na, lahat ng tao gusto ito kainin. Yan. So, napakaganda, no? Ano pa ang sinasabi ng ibang scientists? Sabi ni Dr. Fraser, Dr. Katuli, Dr. Anosius, uh, ah, Dr. Knudsen, Dr. Herring, Dr. Fan. There are sizable advantages to a vegetarian diet kahit sa mga black people. Ayan po. So maraming advantage at may disadvantage din pag kumain ka ng karne. So pag tayo ay kakain, isipin natin yung presyo ng pagkain at yung presyo ng sakit na mangyayari sa atin later, yung risk ng mga sakit na mangyayari sa atin later. Tingnan natin ang iba pang study. Yan, makikita natin ang mga magandang pagkain. Ito po, pag tinignan nyo itong mga graph na ito, yung blue, yung blue dito, yan yung total medical expenditure ng hypertension status. Yung yellow, walang hypertension. So, mas mahal ang mas marami ang medical expenses halos doble ng mga high blood. So, pag nagbawas ka ng karne, mababawasan din ang high blood, mababawasan din ang expenses ng mga nagkakasakit ng high blood. Therefore, mas mura ang mag-vegetarian in the long run. Ang sabi po dito ni Dr. Rouse, Dr. Bailin, Dr. Armstrong, Dr. Van Dongen, mean systolic and diastolic blood pressure fell significantly in both experimental. So, bumaba sila nung nag-vegetarian. Dalawang grupo, isang lacto-ovo at saka isang vegan na group, bumaba ang kanilang blood pressure. And nung bumalik sila and rose significantly, tumaas ulit nung sa experimental group which reverted to the omnivorous diet. Nung hindi na sila nag-vegetarian, tumaas ulit ang kanilang blood pressure. Okay? So nakikita natin pag nag-vegetarian ka, bumababa ang blood pressure at tumataas ulit pag hindi ka na nag-vegetarian. Napakaganda tingnan ng mga prutas, mga kapatid, mga kababayan. Yang mga avocado, mga beans, mga apple, mga carrots, napakaganda at yung mga gulay na nasa likod ng ating mga bahay. Yan ang pinakamagandang pagkain. Tingnan pa natin. So nakikita natin ang advantage. Ayan, masarap, maganda ang kulay. Nakikita rin natin ang disadvantage para pag tayo ay bibili at pipili ng pagkain, makikita natin kung anong sinusu ang anong pinapasukan nating problema o advantage. Yan ang maganda nating malaman. Sabi dito ni Dr. Margets, Bailin, Van Dongen, Armstrong sa British Medical Journal, a fall in systolic blood pressure in the order of 5 millimeter mercury occurred during the vegetarian diet periods with a corresponding rise on resuming a meat diet. So pag nag-vegetarian, bumababa ang blood pressure mo. Pag bumalik ka sa non-vegetarian sa meat diet, tumataas ulit ang ano. Yan ang nakita ng mga scientist. Tingnan natin yung sinasabi nitong heart.org. Ang sabi dito, ang normal blood pressure ay 120 over 80 pababa. Pag tumaas dyan, ay high blood ka na. 1 out of 3 ang may hypertension. Tapos pag naalagaan mo ang iyong puso, magkakaroon ka ng 5 years longer ang life expectancy mo. And up to 80% daw ng strokes ay pwede ma-prevent. Yan. So pag high blood ka, mas mataas yung possibility ng stroke. Sabi dito, we conclude from this relative study, large study, o maramihan itong study, that vegetarians, especially vegans, with otherwise diverse characteristics but stable diets, do have lower systolic and diastolic blood pressure and less hypertension than omnivores. Omnivores yung kung ano-ano kinakain. This is only partly due to body mass or yung timbang. Yan po ay na-finding ni Dr. Peterson, ano, ano siya, Fan Jaceldo Segil, Free and Dr. Fraser. Ito pong lahat ng article na to ay makikita sa National Institutes of Health ng United States. Ita-type nyo lang po dyan. Vegetarian Diets and Blood Pressure Among White Subjects. Okay. So, tingnan natin ang iba pa. Ayan, napakaganda ng tokwa at saka ng kaunting gulay. Napakasarap niyan. Ito mga, mga gantong pagkain ay mura at mura rin ang medical expenses mo in the future. So yan po ang maganda nating malaman at maisip lagi. Ano naman itong fasting blood sugar? Ang sabi ni Dr. Tonstad, Steward, Oda, Batek, and Dr. Herring and Dr. Fraser, vega, vegetarian diets like vegan or lacto-ovo or semi-vegetarian were associated with a substantial and independent reduction in diabetes incidence. Okay, nabawasan na ang possibility ng diabetes, mababawasan din ang possibility ng high blood pressure. And mababawasan din ang possibility ng heart attack. So, napakaraming benefits ng pag uh, vegetarian. At saka yung lahat ng expense nun, mababawasan din ang possibility, ang probability na magkakaroon ka nun kung mag-vegetarian ka at uh, tuloy-tuloy kang magbe Yan. Nakikita kasi yan sa fasting blood sugar, yung diabetes. And kasama na rin dyan yung weight. Okay? Kasi mas ma, mas hindi ka overweight, mas matipid ang ano, ang sakit. Kasi mas mataas ang possibility magkasakit yung mga overweight. Yan. Nakasulat dyan. Tingnan niyo ito dito. The economic cost of obesity. Oh. Maraming milyon-milyon, billion-billion every year ang annual healthcare cost ng obesity-related illnesses. 2 to 3 in adults are overweight daw. So, kung hindi tayo masyadong, kung magkocontrol tayo ng weight, mas bababa ang total cost ng lahat ng mga sakit na yan. Ang sabi dito ni Dr. Russell Appleby Spencer Key, sabi dito ay lowest weight gain has was seen among those who during follow-up had changed to a diet containing few animal food. So paano tayo hindi magiging overweight? Yung pinakakunti daw kinakain ng karne na flesh food ay yung pinakakunti din ang weight gain. Okay, so paano natin maiwasan yun? Bawasan din natin or wag na tayo kumain ng yan. Paano natin mababawasan itong mga to? Ito ang solusyon na nakikita ng mga scientist at mga doktor. Ito ang solusyon. Pag may tatanggalin kasi tayo, karne, tanggalin ang karne, dapat may ipapalit tayo na magandang gulay. Ayan naman ay alam ng lahat ng tao kung paano gawin. At pwede naman pag-aralan. O, oh, di ba? Pipiliin lang talaga natin. Dapat magkaroon tayo ng wisdom sa pagpili ng ating pagkain. Dahil lahat yan, hindi lang para sa tiyan o ngayon lang, kundi in the future, meron epekto sa atin. Ano naman yung blood insulin? Epekto ng meat sa blood insulin. Sabi dito ni Dr. Jaseldo Sigil, Dr. Fan, Dr. Haddad, Dr. Knudsen, Dr. Billinger, Dr. Fraser, Animal protein increases insulin level and increasing the risk of cancer and mortality. Ayan. Yan ang nangyayari sa ating mga dugo. Nakikita nila yung mga biomarkers of cancer risk sa American Journal of Epidemiology. Okay. So, <clears throat> lahat may cost. Yung pagkain ngayon may cost at saka yung future ay may cost. Sabi dito sa Singapore Cancer Society, each year 14,000 ang nagkaka-diagnose ng cancer and 15 every day ang namamatay ng cancer. Magkano ang monthly cost ng may late stage cancer treatment? 8,000 Singaporean dollars hanggang 17,000 Singaporean dollars dito. Mga, kap mga kapatid, tayo ay mag-isip-isip ng ating kinakain, paano natin marireduce ang cost ng ating buhay at magamit natin ang pera sa mas magandang mga paraan. Sabi ni Dr. Ka Kalebo, Dr. Matulik, Dr. Malinsa, at saka yung iba nilang kasama, a calorie-restricted vegetarian diet had greater capacity to improve insulin sensitivity compared with a conventional diabetic diet. Okay, so the greater loss of visceral fat and improvements in plasma concentrations with this diet may be responsible for the reduction of insulin resistance. The addition of exercise training further augmented the improved outcomes with the vegetarian diet. Yun. So mga kapatid, uh, pag nag-exercise ka at vegetarian yung iyong diet, mas maganda ang iyong kalusugan and less ang gastos in the future. Yan. So alalahan natin, mayroon din diabetes. Ayan mga kapatid, mga kababayan, napakaganda ng grapes at saka ng uh, mga gulay at saka ng mga dahon at kamatis at mga nuts. Ano naman ang C-reactive protein or ito ay ito ang sinalalaman na mga in, tawag dito ay inflammatory marker. Sabi ni Dr. Paalani, Dr. Lee, Dr. Haddad, Dr. Tonstad sa article nilang Determinants of Inflammatory Markers in Bi-ethnic Population, vegetarian diet and exercise counteract susceptibility to inflammatory diseases. Wow! So pag mag-vegetarian ka at saka mag-exercise ka, mas less ka susceptible sa inflammatory diseases. Ano naman yung amino acids? Ang sabi doctor, ni Dr. Smith, Rinaldi, Scalbert, at saka mga ibang kasama nila sa kanilang study, sa EPIC Oxford cohort, yan, sa European Journal of Clinical Nutrition, ang na-find out nila ay ito po, different plant proteins complement each other in terms of amino acid composition, and diets without animal products can fulfill the requirement. So pag sinabi, minsan nalalaman natin, narinig natin kulang sa amino acids daw pag walang uh, meat. Pero pag kunenta natin, pag marami tayong kinakain mga gulay at mga prutas, nagko-complement pala yung amino acids niyan. And wala pang mga side effect na kukwentahin mo kung kumain ka nito, anong gastos niyan later in the future. So yan po ang magandang makatotohanan na pinapakita sa atin ng science. Ito naman, tingnan natin, yung mga pinitas ng mga dahon sa bakuran, yan po ay halos libre na o napakamura. At yung sakit pa na makukuha natin dyan ay hindi kasing mahal ng mga sakit na makukuha natin sa pagkakain ng karne. Yan po. So, pag tinatanggal natin ang isang bagay, dapat may ipapalit tayo na mas maganda, mas malusog. Okay, para luminis ang ating katawan. Ano naman po itong insulin-like growth factor o IGF-1? Ito po ay sabi ni Dr. Allen, Appleby, Davy, Kaax, Rinaldi, and Dr. Key. Sa kanilang uh, study na pinag-aralan nila ang maraming tao, vegetarians, vegans, at meat eaters ang sabi po nila ay, the plant-based diet in association with lower circulating levels of total IGF, okay, is associated with lower circulation levels of IGF. So therefore, lower din ang cancer, cancer risk. Okay. So napakaraming benefits mga kapatid, mga kababayan. Sa buong mundo, 1 out of 6 death ay due to cancer. So pag-anim kayo dyan magkakatabi, malamang ang isa sa inyo ay magkakakanser. So paano natin maiiwasan ang kanser, mababawasan ang possibility ng magkanser? Di wag na tayong kumain ng mga bagay na sabi ng siyensya at statistics ay mas nakakataas ng possibility ng cancer. Yun ay mga karne. Okay. Ano naman itong uh, different microbial bowel flora? Sabi ni Dr. Wong na na find out ng kanyang study na ang vegetarian and vegan diets have shown a reduced risk of cardiovascular events and incidence of diabetes. So nakakabawas ng heart attack at saka nakakabawas ng diabetes ang vegetarian and vegan diet. Ano pang nalaman nila? Sabi dito, ang plant-based plant-based dietary patterns may promote a more favorable gut, yung mga dito sa loob ng ating tiyan hanggang sa sa ano sa sa dulo. Gut microbial profile which are high in dietary fiber and fermentable substrate which are sources of metabolic fuel for gut microbial fermentation and in turn result in end products that may be used by the host. Okay. So, ibig sabihin, yung pag kumakain tayo ng gulay, itong mga high fiber na mga bagay dito sa sa ating tiyan ay kahit nandun na sa may ating bowels na ay napakinabangan pa yan kaysa pagkarne ang laman ng ating tiyan. Okay. May benefit din pala dun. Tingnan natin itong picture. Ang sarap kumain ng ganyan, ano? Kamatis, oh, napakaganda tingnan. So lahat naman ng tao gustong kumain yan. Salad, oh, napakasarap. So promote natin ang gulay at saka mga prutas. Ano pang advantages ng pagbibigetarian? Sabi ni Dr. Key, Dr. Fraser, Dr. Thorogood, at iba pa nilang kasama. Sabi nila, sa American Journal of Clinical Nutrition, In comparison with regular meat eaters, morta mortality from ischemic heart disease was 20% lower in occasional meat eaters, 30% lower in people who ate fish but not meat, 34% lower in lacto-ovo vegetarians, and 26% lower in vegans. So mas umiiwas tayo sa meat, mas mababa ang ating ano, ang ating possibility na magkaroon ng heart disease, cardiovascular disease. Yung sinasabing event dyan, yan yung heart attack. Mortality pag tayo ay namatay. So, mas bumababa yan ang mga possibility niyan. Sa buong mundo, 31% ng namamatay ay namamatay dahil sa sakit sa puso. Yan ang number one na pumapatay sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang sunod ay yung others, tapos nandyan yung cancer, nandyan yung mga respiratory diseases. Yan. So, pag gusto natin mabawasan yung worldwide deaths na yan, ano, pwede natin mabawasan by just becoming vegetarian. Yan po ang mga advantage, mga kababayan. Ang isa pa, sabi ni Dr. Crow, Appleby, Travis at Dr. Key. Ang sabi dito sa EPIC Oxford Cohort Study sa American Journal of Clinical Nutrition, vegetarians had a 32% lower risk of ischemic heart disease. Wow! So kung gusto niyo mabawasan itong 31% death na hindi kayo makasama dyan, pag naging vegetarian kayo, 32% ang lower na makakasama kayo dyan. Okay, so less possibility. Yan, ang kakainin natin, masarap naman pala kumain ng mushroom at saka ng patatas at saka ng gulay. So ano pang mga nandito? Ang sabi ni Dr. Fraser sa study niya na a comparison of first event cardiovascular heart disease rates in two contrasting California populations, sabi dito ay ratios are usually lower at much young and at younger ages when comparison include only vegetarian Adventists. So yung mga ratio na yan, kung puro vegetarian lang ang kanyang ini-study, mas mababa ang heart attack uh, possibility. Pag tiningnan natin ito mga kababayan, <clears throat> noong 2010, 863 billion ang gas gastos ng heart disease. And sa 2030, sa projected nila, ay magiging 1,044 billion. Yan. Computin mo yung 30% niyan. Parang, ano, 100 million yata, 100 billion ang matitipid kung magbibigetarian yung mga imbis na mamamatay ka sa CVD. Yung bawa, mabawasan mo itong 30%. Sana yung ating 31%. Okay. Pag nabawasan mo na 30% yan, yung gastos niyan, di mas matipid. Ano naman na sa diabetes ang epekto? Sabi ni Dr. Tornstad, Dr. Stewart, Dr. Oda, Dr. Batek, Dr. Herring, Dr. Fraser, <clears throat> vegetarian Adventists, vegan, lacto, ovo, were associated with substantial and independent reduction in diabetes incidence. So, may kilala ka bang may heart attack? May heart disease? May kilala ka bang may lung disease? May kilala kang may cancer? May kilala kang may diabetes? Magkano lahat yung gastos nila? Kahit i-plus 20%, 20%, 20% mo yung lahat, makakalagpas ka na ng 100% na possibility na ikaw magkakasakit nun kung magbe ka, di ba? Makakabawas ng possibility. So, isipin natin mga kababayan, ang benefits nito para makatipid tayo makabawas tayo ng hospital time. Ganyan ang kakainin natin, mga cookies na mga gulay lang, oh, 'di ba? Galing sa vegetables at mga beans at mga nuts, fruits and vegetables. <clears throat> Sabi naman ni Dr. Fraser Shalvik, 10 years of life daw ang pwedeng maidagdag mo kung ikaw ay magdi-decide. Yan. Is it a matter of choice? Sabi diyan sa internal medicine Okay, sabi dito, choices regarding diet, exercise, not smoking, ideal body weight, in combination, pag kinumbayin mo yan lahat, appear to change life expectancy. So, hindi ka na magkakasakit ng mga, mababawasan na yung possibility magkasakit ka ng mga mamahaling mga, mga sakit. Tapos, ano pa, hahaba pa ang buhay mo by many years, the longevity experience of Adventists probably demonstrates the beneficial effects of more optimal behaviors. Yan. So, nandyan yung nutrition. The best nutrition natin ay gulay at mga prutas. Exercise, kailangan natin na exercise. Galaw-galaw dyan. Tubig, hindi kung ano-anong juice, kundi tubig. Tayo magpaaraw ng tamang panahon Temperance, yan. Wag, uh, lahat ng bagay ay temperate. Himuwi nga tayo ng malinis na hangin. Tayo ay magpahinga, matulog ng maayos, at magtiwala sa ating Panginoon. Ano pang mga benefits? <clears throat> Sabi ni Dr. Orlich, Dr. Singh at Dr. Sabate at mga kasama nilang iba sa sabi dito ay vegetarian diets are associated with lower all-cause mortality. Wow. So, yung mga kumakain daw ng yung mga vegetarian daw, overall mas mababa ang kanilang ah, probability na sila ay mag- mamamatay sa sakit. Yan ang mga pagkain. May beans, napakaraming pwedeng creative na kainin na napakagaganda ng kulay at napakasarap na mga vegetarian na mga pagkain. At sabi naman ni Dr. Tan Tamango, Bartley, Jalcedo, Sigil, Dr. Fan, Dr. Fraser ulit. Sa kanilang paper, Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-Risk Population, sa Cancer Epidemiological Biomarkers, <clears throat> ang kanilang finding ay vegetarian diets seem to confer protection against cancer. So, pag vegetarian daw ang diet natin, parang may protection tayo sa cancer according sa kanilang statistics na nahanap. Tingnan natin itong mga <clears throat> number of new cases of 10 most common cancers. Yan. Breast cancer, nakapakarami. 20,000 ang namamatay dito. 7,000. One-third. Lung cancer, 13,000. So lahat ng mga numero na yan, mababawasan kung nag-vegetarian sana sila. 20% siguro niyan mababawas o 30% mababawas kung hindi sila kumakain ng mga karne. Napakalaking pag pagkatipid sa medical expenses at saka sa sakit ng katawan, sakit ng ulo at sakit ng bulsa. Sabi ni Dr. Olix, Dr. Singh, Dr. Sabate, <clears throat> sa kanilang paper na vegetarian dietary, dietary dietary patterns and the risk of colorectal cancer. Sabi nila, vegetarian diets are associated with an overall lower incidence of colorectal cancer. Tapos yung mga kumakain naman ng isda, pesco vegetarians in particular have a much lower risk compared to non-vegetarians. Okay, so marami ng mga masakit, uh, mga sakit ang naiiwasan natin, nababawasan ng possibility na magkakaroon dyan kung tayo ay magbe So, ganyan natin isipin. Pagkakain tayo, magkano yung bibilhin mo at saka magkano yung gagastusin mo later dahil sa kinain mo ngayon. Yan, masarap yan. Yung picture ng pagkain ng aking kaibigan, yan ay, ano ba yan, kamatis at saka okra at saka may kunting talong at saka may mga iba pa sa tabi. So, ang sabi pa ni Dr. Tan Tamango, Bertley, Dr. Nasten, Natsen, at mga iba nilang kasama. <clears throat> Sa paper nilang Are Strict Vegetarians Protected Against Prostate Cancer? Ang kanilang finding mga kababayan ay vegan diets showed a statistically significant protective association with prostate cancer. Okay, so mabawa, gusto mabawasan ang possibility magka-prostate cancer kayo? Mag-vegan diet kayo. Okay. Ayan mga number naman, galing sa Philippine Cancer. <clears throat> org. Breast cancer, nako, napakarami. Sabi naman ni Dr. Bainstein, Dr. Sun, Dr. Hu, Dr. Stampfer, Dr. Manson, Dr. Willett sa kanilang study in the major dietary protein sources and risk of coronary heart disease in women. Sabi nila, this data suggests that high red meat intake increases risk of cardiovascular heart disease and that CHD risk may be reduced importantly by shifting core sources of protein. Imbis na ang protein natin galing sa karne, sa flesh, pwede naman natin kunin sa munggo o kaya sa beans o kaya sa uh, soybeans. Yan. Maraming ibang sources ng protein. So mga kababayan, mga isipin natin, gulay ang pinakamura na kainin. Ngayon, mura yung gulay at saka later yung sakit ay mas mura yung sakit ng mga vegetarian kaysa sakit ng mga non-vegetarian. Sabi ni Dr. Kalusa, Akeson Walk. Sabi nila, long-term processed meat and unprocessed meat consumption and the risk of heart failure. Yan pong study nila sa International Journal of Cardiology. Processed red meat, ito ang findings nila. Processed red meat consumption is associated with an increased risk of heart failure incidence mas marami kang kaining meat, mas mataas din ang incidence ng heart failure statistically. Ayan po. So makikita natin kung bakit maraming cancer, liver, prostate, colon, leukemia, stomach, oral. Kung gusto natin mabawasan lahat yan, ang isang solusyon ay kumain tayo ng mga vegetarian lang according to science. Meron pa po dito. Sabi ni Dr. Fretz, Follis, Nettleton, at iba. Sabi dito ay, <clears throat> processed meat was associated with higher fasting glucose. So, ibig sabihin, nagfa fasting ka na, marami pang sugar sa iyong blood. Kasi kumakain ka ng maraming processed meat. And unprocessed red meat was associated with both higher fasting glucose and fasting insulin concentrations. Yan po ay may kinalaman, insulin at saka glucose sa diabetes. So, ano pang mga nandito? Yan, ang saging. Yan ang apple. Yan ang mga mushroom at saka nuts. At saka soya milk at saka mga carrots. At saka mga dahon na masarap kainin. No? Mas maganda yan kainin. <clears throat> Sabi naman ni Dr. Pan, Dr. Sun, Dr. Weinstein, etc. Increased red meat consumption over time is associated with an elevated subsequent risk of type 2 diabetes and the association of partly mediated body weight. Okay, so pag tumataas daw yung kinakain mong karne, tumataas din ang risk mo ng diabetes, type 2 diabetes. And ng also ng increase ng body weight. Ang isa pang finding nila, limiting red meat consumption over time confers benefit for diabetes prevention. So pagbawasan mo yung meat, nagkakaroon ka ng protection sa diabetes. Okay, yan ang kanilang present sa kanilang nakita sa kanilang study. So mga kapatid, mga kababayan, alin ang mas mahal? Yung vegetarian o yung carnitarian. Pag tiningnan nyo dyan yun sa dollars, yan daw ang ginagasto ng mga Amerikano sa isang linggo. Yung saging at saka yung oatmeal, 4 dollars. Pero pag hindi ka vegetarian, may bacon ka at may eggs. Mahal daw yan, duble. Pag vegetarian ka, beans at saka broccoli, 6 dollars. Magkano? Mga 700 yan, isang linggo daw sa US. Pag hindi ka vegetarian, bibili ka pa ng manok at saka broccoli. Mas mahal daw yan. So, pag uh, vegetarian ka daw, beans, rice, and potato, $8. dollars. Pag hindi ka vegetarian, bibili ka pa ng ground beef at saka kung ano-ano pa. So, mas mahal ang initial cost ng hindi vegetarian at saka yung future cost, mas mahal din. So, pag tayo mimili ng pagkain, isipin natin mga kababayan kung saan tayo nakakamura? Oh? Saan tayo nakakamura? Kasi tayo rin ang nagsasuffer. Tayo rin ang magbe-benefit. Yayaman lang yung mga hospital at mga doktor pag tayo ay nagkakasakit. Next, ang sabi dito <clears throat> ni Dr. Lippi Matwizi Cervelin sa kanilang article na Meat Consumption and Cancer Risk, a Critical Review of Published Meta-Analysis, sa critical review oncology and hematology. Increased consumption of processed meat was also found to be associated with colorectal, esophageal, gastric, and bladder cancers. So, mas tumataas ang, in, ang pagkain ng in, processed meat. Mas tumataas din ang association, ang possibility ng kung ano-anong ibang cancer. Yan po, talagang maraming study na ang nagpapatunay dito sa idea na ito. Ito pa ang isang kwenta. Pagkwenta, yung rice, ayan, 0.38 dollars. Yung soybeans, 0.35. Yung wheat, 0.18. Yung mais, 0.16. <clears throat> yan ang kinakain ng mga tao sa developing world. Pero, yung mga maraming pera, ang binibili yung beef, $7, yung lamb, $4, yung chicken, $3 yung pork, $2, mas mahal. <laughs> mas mahal na ang pagkain mo, mas mahal pa ang pag nagkasakit ka. So, tingnan natin itong si ate, namimili siya ng mga gulay. Tinitingnan niya yung presyo ng apple at saka yung discount na makukuha niya sa hospital dahil hindi siya magkakasakit. Nang ganun kagrabe. Ang sabi po sa Biblia, <clears throat> sa Daniel 1 verse 12, sabi ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, Please test your servants for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Pagka 10 days, sabi ni Nebuchadnezzar, and in all matters of wisdom and understanding, the king of the king, that the king inquired of them, have found them 10 times better, also 10 times wiser, and understanding than all the magicians and astrologers that were in his kingdom. So si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, sa Biblia, sila ay vegetarian. At nung sinubok sila, nung binigyan sila ng examination, sila ay sampung beses kasing galing. So hindi lang yan sa katawan at saka sa expenses at saka sa mga sakit. Pati yung ating utak ay naapektuhan. Mas malinaw ang isip pag tayo ay nagbe Sabi pa dito sa Exodus 15:26, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, and nakikinig tayo at sumusunod sa commandments, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. So, pag sinundan daw natin yung Leviticus 11, sabi sa Biblia, huwag kakain ng, ka, ng taba, huwag kakain ng dugo. At kung ano-ano pa dun sa Leviticus 11, hindi daw tayo magkakasakit ng mga sakit ng mga Egyptian. So yan mga kapatid ang nakasulat sa Biblia. So maraming salamat sa pagkinig sa in this presentation. I hope sana mga kababayan pag pumunta kayo sa palengke magbili kayo ng mga pagkain and isipin nyo yung cost ngayon at saka yung cost in the future. Sana makatipid kayo ng maraming mga pera at saka sakit sa in the future. Mabuhay kayo mga kapatid.